verdad me lastima no sentir tu piel Dime si acaso no pensás en volver verdad me lastima no sentir tu piel Dime si acaso no pensás en volver Dejando hasta la tristeza del amor Como Una estrella fugaz Haciéndome prender De ese amor que tal me cura dónde estás Sigo tan cortito ti tu noche a lo que ser Era mi mundo me te serví topa En su hábitat mujer que me te como tropa para amarte mi igual Solo por verte una última vez Lo demás es tan trivial ¿Dónde estás mi dama? ¿Dónde estás mi Girl Girla, me lastima no sin ti si acaso no pensás en volver Me lastima, no sé sus pies Dime si acaso no pensás en volver Que no sé ni lo que pasó ayer Pero me pregunta por ti, gala Soy no por mi gala Yo no soy la tan flaca Tú eres algo otra, mamá Yo solo soy mi morena Yo solo soy mi lastimarnos, sentir tu piel. Dime si acaso no pensás en volver. Quererme, lastimarnos, sentir tu piel. Dime si acaso no pensás en volver. I remember the nights of obsession. I wanna again. Two kisses, don't promise, it will lose my heart. Need you cry. I need you though my love. I feel nipple out on your skin, on my skin. My passion so a fucking little, yeah. Round your skin, round my skin, yeah. My passion so fucking lit, fucking lit, yeah. Girl, I'm lost in my nose and to bed thousand open shells and more beer Beer now, me left in my nose and get to beer Me wish I got some open and more beer to beer Me I got some open and